Владимир Владимирович, ну как гость у нас. Хорошо. Уважаемый Александр Григорьевич, дамы и господа, в первую очередь хотел бы поблагодарить президента Беларуси за приглашение посетить Минск и традиционно теплый прием, оказанный российской делегации. Как справедливо отметил Александр Григорьевич, наши переговоры действительно были полезными. Мы сегодня ходим переговоров в широком составе, сейчас глазу на глаз говорили об этом, действительно они были очень полезными и своевременными. Мы вроде бы и так встречаемся часто, но тем не менее подвести итоги совместной работы, которую правительство и различные наши министерства, ведомства, служба проделывали в течение целого года – оказалось очень полезным и для того, чтобы не только подвести итоги, но и наметить ближайшие шаги. В деловом и конструктивном ключе рассмотрены основные вопросы российско-белорусских отношений в сфере экономики, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. И, конечно же, обсуждения прошли с учетом ну, обстановки в мире, которая складывается э, в целом, но ну и в нашем регионе в частности. Подчеркну, наши страны – ближайшие союзники и стратегические партнеры, сотрудничество между которыми развивается на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. Нас объединяют общая история, духовные ценности, сложившиеся между многими россиянами и белорусами семейные и родственные узы – Россия и Беларусь вместе строят союзное государство, последовательно углубляют экономическую интеграцию, которая нацелена на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни граждан. Сообща мы противостоим санкционному давлению со стороны недружественных государств, попыткам изолировать Россию и Белоруссию от глобальных рынков, координируем шаги по минимизации влияния незаконных ограничительных мер на экономике наших стран. Ну, и должен сказать, что делаем это достаточно уверенно и эффективно. Хотел бы с удовлетворением констатировать успешную реализацию 28 отраслевых интеграционных программ, разработанных в контексте выполнения договора о союзном государстве. На сегодняшний день осуществлено уже 600 из почти тысячи интеграционных мероприятий, намеченных к проведению до 2023 года. Вот как мы отмечали, э, свыше 60%. Так что это очень хорошее движение вперед, хороший темп. В частности, реализована программа гармонизации валютного регулирования и контроля. Подписано соглашение о совместной денежно-кредитной политике. Унифицировано ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности – Запущена единая система прослеживаемости товаров. Начал работу Межгосударственный координационный центр таможенных служб. На очереди создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов и учреждения на Национального налогового комитета. Хорошими темпами растет взаимная торговля. За 10 месяцев текущего года выросла на 10,1% с учетом того, что база была достигнута очень хорошая, то и результат по этому году хороший. В прошлом году, как я уже говорил, на расширенной сессии переговоров был рост э, до 38,5 миллиардов долларов. На, на треть сразу выросло. И в этом году за 10 месяцев на 10%. Рассчитываем, что по итогам текущего года товарооборот выйдет на рекордный уровень, превысив 40 миллиардов долларов. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси с объемом капиталовложений более 4 миллиардов долларов. На белорусском рынке представлено порядка 2,5 тысяч компаний с российским участием. Осуществляются масштабные двусторонние проекты в промышленности, в секторе высоких технологий и инноваций во многих ключевых сферах. В целом российские и белорусские предприятия Э, поддерживают тесные кооперационные связи, наладили взаимные поставки комплектующей и готовой продукции. На финансирование перспективных импортозамещающих совместных проектов в машиностроении, станкостроении, в электронике. Россия дополнительно э, выделила нашим белорусским партнерам 105 миллиардов рублей. Хочу отметить, что это взаимовыгодные проекты. Они нужны не только Беларуси э, и не только для получения этого финансирования, они нужны и России для того, чтобы заполнить наш рынок, особенно после того, как часть э, иностранных компаний компаний эм, с нашего рынка уходит. Упомяну также, что Россия поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях, что подтверждает привилегированный характер нашего партнерства и является серьезной мерой поддержки белорусской экономики. Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Э, я думаю, что мы сейчас с э, Александром Григорьевичем Э, вдвоем, когда с глазу на глаз беседовали, будем считать, что все основные э, параметры, в том числе и параметры такие чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы. Кроме того, планомерно расширяется взаимодействие в сфере мирного атома. В следующем году имеем в виду полностью завершить строительство второго энергоблока белорусской атомной электростанции. Причем ее первый блок за два года уже выработал порядка 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Наши страны тесно сотрудничают и во многих других наукоемких областях, например, в освоении космоса, включая совместное создание спутниковых аппаратов – в следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта. Конечно, большой вклад в развитие сотрудничества на всех упомянутых направлениях вносят регионы наших стран, наладившие прямые связи по линии местных органов власти, деловых кругов, деятелей общественности, культуры, образования и науки. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить белорусских друзей на юбилейный 10-й форум регионов России и Беларуси, который планируем провести в Уфе летом следующего года. Разумеется, в ходе сегодняшних переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства, а также сотрудничество в рамках Организации договора о коллективной безопасности – с учетом того, что председательство в ОДКБ с 1 января переходит к Белоруссии. Напомню, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Беларуси ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей наших стран создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны. Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники. Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. Подчеркну, что такая форма сотрудничества не наше изобретение. Соединенные Штаты Америки, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий. Такие согласованные меры исключительно важны в связи с напряженной обстановкой на внешних границах союзного государства. И в заключение хотел бы еще раз поблагодарить президента Беларуси за содержательные переговоры, которые, безусловно, послужат дальнейшему развитию российско-белорусских союзнических отношений во всех областях. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые представители средств массовой информации, сегодня мы с президентом Российской Федерации, как и всегда это у нас было, конструктивно и плодотворно провели переговоры по основным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Но не только мы и в состав наших государственных делегаций входили самые высокие люди. Акцент был сделан на стратегических направлениях, прежде всего в сфере экономики. Традиционно много внимания уделили и внешнеполитической повестке. Уходящий год за всю 30-летнюю постсоветскую историю действительно стал рекордным по количеству интенсивности контактов на всех уровнях. Но это объективно. Ситуация в мире стремительно меняется. И данные перемене по глубине и масштабам без всякого преувеличения носят по-настоящему судьбоносный характер. Фактически определяется будущее белорусского и российского народов. Реальность такова, и здесь нет ни капли пафоса. Сегодня можно однозначно констатировать вместе, мы смогли не только выстоять, но и найти возможности для развития наших экономик. Притом неожиданно для всех, и прежде всего тех, кто создавал нам сложности. Накануне в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета – но уже отмечалось, что примитивная штамповка Западом экономических санкций против наших стран начинает затухать. Важно, теперь уже это всем очевидно, что такие ограничения бумерангом больно ударили по инициаторам. Причем страдают отнюдь не деятели, придумавшие санкции, а простые люди и бизнес – это на совести тех, кто развязал сначала экономическую войну против наших стран, а затем и прокси-войну с Россией руками украинцев, как уже теперь понятно, до последнего украинца. Тем не менее, 22 год дает основание утверждать с осторожным пока оптимизмом, что мы справляемся и довольно неплохо с экономическими вызовами неожиданно для самих себя раскрываем тот наш огромный потенциал, который в иные времена просто не видели или не верили в него. Но нужна скорость принятия и реализации решений. Время сейчас важнее денег. В этом суть наших переговоров сегодня. Мы с Владимиром Владимировичем обсудили ход реализации общего плана экономического развития 28 союзных программ. Пока выполнено порядка 60% от общего числа задач, определенных этими программами. Подписан ряд системообразующих документов в таможенной сфере, налогообложения, о чем говорил президент. Нужно развивать наш успех. Ключевую важность имеют программы, которые предусматривают создание объединенных энергетических рынков – даны соответствующие поручения правительству для того, чтобы доработать эти программы. Формирование единой промышленной и аграрной политики. Мы договорились, что мы будем укреплять нашу кооперацию, мы не будем создавать ненужных параллельных производств, если они есть в той или иной стране, и будем делать акцент на промышленности – мы говорили об унификации регулирования транспортного рынка. Я думаю, что в ближайшее время мы все вопросы снимем по этой теме. Эти вопросы обеспечат равные условия деятельности субъектов хозяйствования и доступ товаров к государственным закупкам. По всем этим направлениям решили ускоряться. Темпы, темпы, еще раз темпы. Время не терпит. Очевидно, что надо концентрировать наши совместные усилия на преобразовании экономик Беларуси и России в направлении повышения их наукоемкости, инновационности, цифровизации и технологического суверенитета. Владимир Ильич, хочу обратить э, внимание наших коллег, я уже вам много раз об этом говорил на наших встречах, вы в теме, но тем не менее. Э, Беларусь э, относительно России – совсем небольшое государство. И вот мы часто говорим машиностроение, промышленность, сельское хозяйство, наука, новые технологии и прочее. Это не только наша заслуга. Наша заслуга в том, что мы сохранили эти производства, которые достались нам от Советского Союза. Мы это сохранили и смогли в неимоверно сложных условиях развить. То, что мы производим, нам надо, ну, наверное, Роман Александрович, процентов на 60 мы можем потребить, так? Все остальное производится на экспорт. И когда наши партнеры западные ушли, мы оказались до огромной России востребованными. А это наше общее, которое мы создавали совсем недавно. Вот отсюда мы чего-то можем. И если мы нужны, а сейчас Россия обнаружила, мы нужны на российском рынке. Мы идем туда и замещаем тех, кто ушел. Еще немножко времени, и мы их заместим. Мы, мы вместе с россиянами, учеными, э, конструкторами создадим такие образцы, которых не видел мир. И это не э, замашки какие-то не серьезные, нереальные. Мы уже многое сделали. Я уже говорил, мы не рухнули, как нам э, пророчили на 20-25% ВВП. Не рухнули и не рухнем. Все эти направления имеют стратегический характер. Такие вопросы решаются не сегодня и не завтра. Надо время. Исходя из складывающейся ситуации по периметру границ, мы, как уже сказал президент, обсудили некоторые важные детали сотрудничества в сфере военной безопасности. Я благодарю вас, Владимир Владимирович, за то, что по всем тем мы нашли взаимопонимание, поддержку и приняли нужное решение. Особая вам благодарность, и не только от меня, и не только от военных, за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси. И самое главное – Э, комплекс «Искандер», который вы также, пообещал полгода назад, передали э, нам. Вы только что затронули очень щепетильную, аккуратно затронули тему, но не мы ее, правильно, авторы по подготовке и тренировке наших экипажах, способных вести специальное э, вооружение – и специальные боеприпасы. Э, должен вам э, сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, э, способные управлять этими самолетами, несущие специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то. Я вам несколько раз и в Питере, и в Москве, и в Сочи, встречаясь, вас информировал, что у нас вызывает большие опасения, э, как вы сказали, напряжение по периметру границ союзного государства, прежде всего на Западе. И нам надо было бы обезопасить белорусское государство. Вы сделали решительный и очень важный шаг поддержки Беларуси. Еще раз вам огромная благодарность. Я также выражаю признательность и благодарю вас за тот теплый, глубокий, энергичный э, разговор, конструктивный, который состоялся на нашей встрече с участием членов правительства Беларуси и России. Благодарю вас за очень плодотворную встречу. Добрый день, Илона Красуцкая, телеканал «Беларусь-1». И у меня сразу вопрос к обоим главам государства. Ваши встречи часто проходят на фоне каких-то конспирологических версий, да вообще в этом году у вас их было с десяток. Вот с чем связана такая частота именно общения личных встреч и, в принципе, на фоне всех этих разговоров о поглощении Кремлем Беларуси, как вы считаете, почему эти тезисы до сих пор в информационном пространстве? У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Это просто нет целесообразности в этом. Вы знаете, самый такой простой, казалось бы, бытовой вопрос, э, и в то же время очень чувствительный для экономики, ценообразование на, э, и тариф образования в энергетике. Вот сегодняшняя встреча, Александр Григорьевич абсолютно прав, она была очень конструктивной и очень предметной. И тоже прозвучало, что вот там э, эти поглощения. Да не в этом дело совершенно. Вопрос в том, как президент Беларуси сказал, чтобы вот эти э, вопросы в области ценообразования были справедливыми. А вы знаете, не надо быть большим специалистом, чтобы, э, чтобы понять, в чем проблема. Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования. У нас разные подходы к субсидированию отдельных участников экономической деятельности, комбыта и граждан уровень разный, подходы разные. И поэтому для нас важно погрузиться туда, вглубь, и договориться об этих общих принципах. Вот с этим связано и работа в области таможенного регулирования. С этим связана работа в области налогового э, э, регулирования. Люди просто Э, эти вот недобросовестные критики со стороны либо не понимают, о чем они говорят, либо специально говорят об этом, не, э, вводя в заблуждение э, людей, которые в, этом, в это не погружаются. Вопрос не в поглощении, а вопрос в согласовании экономической политики, так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. Все остальное – это наносное, чушь. Это попытки наших недоброжелателей – затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и все. Спасибо. Александр Григорьевич, может, вас добавите. Владимир Владимирович, <clears throat> вы абсолютно правы. Хочу только вас проинформировать, что не просто в подавляющем большинстве своем, а это тезисы из рубежа, наших беглых. Вот они пару тысяч сбежали туда, деньги-то надо зарабатывать, а просто так ничего не платят. Вот им и подбрасывают, они даже не пишут их, эти тезисы им подбрасывают. А, накануне вашего сюда визита, ну а о чем говорить? О поглощении? Вот мы прекрасно должны это понимать, и вы правильно задаете вопрос. Да, об этом сегодня пискливо из-за границы нам начинают говорить. Но Результат. Главный результат. А какие результаты? Мы обратились э, с Владимиром Владимировичем, членом его делегации, прибывших к нам, по ряду животрепещущих для нас вопросов. Энергетика. Мы что, производим газ? Нет. Природный газ мы получаем от братской России. Мы что, производим 25 миллионов тонн нефти, которые можем переработать, а два модернизированных самых современных предприятия – у нас. Мы их можем обеспечить? Нет. К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились. Ладно, объему не, не проблема. А еще же надо и выгодные цены. А еще же сегодня и проблема реализовать нефтепродукты и так далее и тому подобное. Мы это обсуждали и приняли решение по этим вопросам. Мы говорили о транспорте, грузоперевозке, туда-сюда, каботажные и так далее – Поручение правительству президент России отдал немедленно доработать и принять решение, выгодное для нас. А это 25 тысяч перевозчиков. Умножьте на минимум. Это около 100 тысяч всем их живет. Какое поглощение? Или, допустим, мы сегодня очень серьезный главный вопрос. Не нефть и газ были главные вопросы, а промышленная политика – не создавать параллельное производство, кооперация, чтобы никто нас больше никогда не наклонял, чтобы не пришел, а потом не бросил это в все и не ушел, как это было сделано. Это что, нам невыгодно? Россия без нас обойдется, а мы без нее нет. И мы договорились здесь, что да, мы будем действовать на равных. Или же вот только что мы серьезнейшее сделали заявление с президентом России – Обороны и безопасности. Давайте откровенно. Мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет. Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют, Путин приехал, тут кого-то пугает. Вот посмотрите после вот наших заявлений. А пошел же навстречу как родной, как близкий Беларуси человек. Мы говорили про атомную станцию. Сергей Лавров э, выступил и сказал, как мы совместно будем действовать э, по, во внешней политике. Совместно, на равных, как это было всегда. Поэтому говорить о том, что кто-то кого-то поглощает, стоит вопрос, а зачем? Зачем? Россия всегда шла нам навстречу, нет сегодня ни одного вопроса, который не решили. Мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин, не получится. В 2020 году не он меня атаковал, вы видели вот тут по периметру. Не Россия, а Россия протянула нам руку. А нас оттуда долбали. Они а чего хотели? Они хотели лишить нас и независимости, и суверенитета одновременно. Поэтому, ну что тут говорить, просто на злобу, еще один раз. Не получится у них разорвать наши отношения. Они будут только укрепляться. А базу сегодня, мы фактически сегодня с президентом и нашими коллегами базу создали для будущего рывка вперед. Мы его совершим частые встречи, а, они востребованы, частые встречи, потому что, смотрите, э, в прошлом году, я уже сказал об этом, на треть, на 30% увеличился товарооборот. Но это просто такие беспрецедентные рывки. А сейчас, когда с нашего рынка некоторые наши партнеры западные уходят, действительно для Беларуси, для белорусских производителей открываются окна возможностей. И товар очень хорошо белорусский идет на российском рынке. От сельхозтоваров, мебели, э, промышленное производство, сельхоз и, и так далее. Транспортное машиностроение, белазы востребовано очень. Понимаете, очень много э, при таком объеме сотрудничества, очень много вопросов, которые требуют постоянного административного сопровождения на высоком или на самом высоком уровне. Правительство занимается этим практически чуть ли не каждый день каждый, почти каждый день. А, э, объем колоссальный, они много очень сделали. Нам остается только ну, какие-то точки расставить надо. Но а, это нужно делать постоянно. Вот Александр Григорьевич сказал по поводу нефти, газа. Да, в Беларуси нет нефти, газа, но НПЗ есть. И в какой-то момент нам потребовалось, э, э, нам потребовалось получить на нашем, рынке, на нашем рынке дополнительные объемы нефтепродуктов, бензинов там и так далее. Мы получаем их с ваших заводов. Это, это э, на самом деле э, такая работа двухсторонняя и, и весьма эффективная. Я упустил просто, Илона, э, вы сказали о встречах. Э, ну, во-первых, обстановка. Остановка нас толкала к этому, поэтому мы, как президенты, вынуждены были э, часто встречаться для того, чтобы поговорить по тем или иным вопросам. Э, ну, например, безопасность, не надо объяснять, что сейчас этот вопрос не снимается, или в экономике весь мир, ну, не весь, а золотой этот миллиард или коллективный Запад обрушился против нас. Мощный, высокотехнологичный во всех отношениях. Мы должны были скоординировать наши действия для того, чтобы сработать так, как сработали, вот как сказал президент, подвели итоги этого года. Получилось. Но ну, вообще, наверное, кто-то завидует, что мы с Владимиром Владимировичем часто встречаемся. Может, кто-то и хотел с ним чаще встречаться. Но ну, он открыт для этих встреч, только поводы и причины нужны для того, чтобы встречаться. Это я цитирую его, когда он отвечал Зеленскому. Поэтому успокойтесь, все будет нормально. Мы просто так праздно время не проводим. Хотя находим час-другой для того, чтобы и отдохнуть. Спасибо вам большое за такой откровенный ответ. А, Арианова, Новости, Елена Глушакова. Если можно, я в развитии вас спрошу о том, что вы говорили. Владимирович, вы сказали, что удалось договориться по поводу а, энергетики. Правильно ли я понимаю, что удалось договориться по поводу цены на газ, и все вопросы в этом решены? И, Александр Григорьевич, вы недавно очень сильно критиковали темпы реализации программы общего газового рынка. Вот здесь вопросы тоже закрыты. Понятно вам, как мы будем двигаться дальше, каким образом? И не могу не спросить про вчерашний вечер а, по поводу матча финального чемпионата мира смотрели ли вы этот матч, болели ли вы, за кого болели, и к обоим вопрос президентом и к Владимиру Вот если бы выиграла Франция, был бы ли у Макрона шанс услышать ваш звонок? Вы просто жаловались, что вот многие хотят общаться с Владимиром Владимировичем нет, нет, часто. Нет. Он бы позвонил Владимиру Владимировичу и радостно произнес, что они выиграли, и ждал бы от него поздравления, скорее всего. Но ну, я пошутил. Ну, Э, у меня со многими коллегами сохраняются деловые отношения, в том числе и с президентом Франции. Мы действительно поддерживаем, э, поддерживаем контакты по телефону. Ну и он, как известно, и после начала специальной военной операции в Москву приезжал с визитами. Что касается э, футбольного матча, я смотрел вторую половину с того момента, когда счет был уже 2-2, дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог э, удержаться от того, чтобы не позвонить президенту, поздравить его. Я знаю, что Аргентина – это футбольная страна, там люди действительно очень трепетно относятся к этому, любят своих игроков, в том числе ведущих. И думаю, что они заслужили эту победу. Это первое. Второе, по поводу цен на энергоносители. Я уже сказал, могу только подтвердить. Договоренности достигнуты. Да, мы обсуждали эту тему, э, приняли соответствующее решение. Правительство в ближайшее время формализует все наши решения, и я думаю, тогда будет повод нам говорить. Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная э, для нас. Россия очень много помогает в этом плане. Новые темы появились в области поставок газа Э, не, не, не стоит пока о них говорить. Скажу только одно. Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка, концепции и ценообразования на ближайшие три года, как только что один на один президент э, мне об этом сказал. Но ну, это правительство об этом расскажут более конкретно. Что касается футбола, ну, вы, наверное, знаете, может, нет – Э, я всегда болею за Бразилию, а потом за Аргентину. Почему? Потому что, в отличие от России, даже и Беларуси, у них это даже не философия. У них это что-то святое. Они все в футболе. А я посмотрел весь матч. Вы знаете, Аргентина, я согласен с президентом, абсолютно заслужила этой победы. Они доминировали всю игру. И основное и дополнительное время. Но, будем откровенны, <clears throat> Бог э, в этой игре был с Францией. Потому что такого не бывает, чтобы за несколько минут до окончания можно было сравнять счет. За полторы минуты, как это сделал французский нападающий. Но объективно Господь отступил, как истинный Творец, увидев все это, Он отступил и подарил победу в драматическом матче. Знаете кому? Поэтому все, как и должно было быть. Еще раз поддерживаю Владимир Владимирович, что Аргентина с помощью Господа Бога, в конце концов, заслужила эту победу в драматическом матче. Лучше не придумаешь. Я позволю э, добавить себе. Мне кажется, что Господь Бог был в том числе на стороне болельщиков. И надо поблагодарить обе команды за блестящую игру, которую они, э, они, они создали праздник настоящий футбола для всех любителей спорта и футбола в мире. Обе, обе команды играли блестяще. Абсолютно правильно. Абсолютно. Поэтому Такую драму. Надо, надо сказать им большое спасибо. Ну, действительно, драма была такая, ну, до последней секунды, что называется. Сражались, сражались очень достойно, но победил сильнейший. Это тоже. Они были сильнее, да. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.